A força centro, essa, essa, esse centro do, do, corpo é que vai fazer, dar velocidade para virar para o outro lado. Para a gente não botar a força nas extremidades, não acontecer isso. Né? Vocês já devem ter visto isso em algum dia da vida de vocês. Então, é aqui, ó. E, e vai mais longe. E um. E vai mais longe. Aí a gente está rápido, mas sim está desesperado. Tá? Vamos mais uma vez? Aí dá tempo de ficar mais e... Um, dois...